Bueno, estamos en este video semanal, y este mensaje que tenemos permanentemente en contacto con ustedes. Lo estamos haciendo hoy desde el barrio La Valleja. Estamos en la calle Diel Foy, esquina Edison. Bueno, recorriendo, escuchando a los amigos, a los vecinos, a viejos colorados que siempre han trabajado de a pie por el partido y que bueno, eh, le gusta y a nosotros también nos gusta que podamos reencontrarnos lejos de la elección, faltando mucho tiempo para las elecciones, pero bueno, recorriendo, viendo los problemas del barrio, problemas de una calle que está rota, donde eh, hay un caño de oce roto, la gente tiene problemas con el agua que viene muy lentamente, llega con, muy poca presión. Hay un montón de, situaciones en las cuales bueno, tenemos que venir, prestar la oreja, escuchar, atender y hacer las gestiones que, haya que hacer. Así que eh, estamos desde aquí, les mandamos un saludo a todos y nos reencontramos la semana que viene.